Wiki tatu zilizopita nilikuletea video ambayo nilikuelekeza namna gani ambavyo unaweza ukatumia sheet ya Excel kumanage uh, mapato pamoja na matumizi katika biashara yako very simple. Shukrani sana kwa sababu nimepata simu nyingi na watu wengi wamecomment na wamehitaji kupata hiyo sheet.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 kama mi nafanya biashara ya stationary sasa nawezaje kumanage stock mimi nina farmers so video hii ni kwa ajili yenu nyinyi ambao mlikuwa mkiuliza namna gani ambavyo unaweza ukafanya na yoyote ambaye anataka pia nimekuwekea link katika description hapo unaweza ukabonyeza ili uweze kudownload hiyo shiti uweze kuitumia kwenye biashara yako ili kuweza kumanage bidhaa so bila kupoteza muda tutaenda moja kwa moja kuangalia namna gani ambavyo unaweza ukaitumia so hii hapa ndo shiti yenyewe ya excel ambayo imeshatengenezewa formula na tayari kwa ajili ya matumizi so nimeiliname tu stock management sheet unaweza ukaedit unavyotaka so kama ni farmers unaweza ukaandika tu unaweza ukaandika farmers kama ni stationary unaweza ukaandika stationary kulingana na biashara ambayo unafanya so ni very simple so ukiangalia mkono wa kushoto kwenye hii shiti huku kuna item item ni bidhaa zile ambazo wewe unaziuza kwao kwa mfano unaweza ukaona mimi nimetoa mfano kwamba labda ni stationary so uh, bidhaa ya kwanza labda ni rula ya pili ni peni ya tatu ni calculator ni mfano by the way so baada ya item kwa maana hapo unaweza ukaandika item uh, boksi inalofata ni unit so inategemeana sasa hizo bidhaa zako ziko katika unit gani kwa, kwa mfano kama lula unanunua kwa pieces unaweza ukaandika pieces labda kadhaa lakini kama unanunua kwa box utaandika box kama unanunua kwa katoni hivyo hivyo utaandika kwa katoni so vile vile uh, nitaenda moja kwa moja kwa hata kama una biashara sasa ya farmers. Kwa mfano hapa chini unaweza ukaona kuna dawa mbalimbali mbali ambazo nimeweza kuandika, kwa mfano kuna field na nini, ziko dawa nyingi. So vile vile itakuwa sawa kwenye kipengele hiki cha unit, utakuwa unaandika hizo dawa zinapimwa au zinakuwa katika unit gani. Kama ni tube utaandika tube, kama ni tab utaandika tab, eh, kama ni blister utaandika blister, ili kuhakikisha kwamba unafahamu exactly value na item iliyobaki kwenye stock yako ili pia uweze kukalkulate thamani ya ule mzigo so ukishamaliza kwenye kipengele cha unit kuna sehemu imeandikwa opening opening hii sasa ni bidhaa ambazo unafungua nazo kwa mwezi so kwa mfano hii ni shiti ya oktoba kwa kwa mfano wakati unafunga mwezi wa kumi I mean, unatoka mwezi wa tisa kwenda mwezi wa kumi ulikuwa na bidhaa gani au ulikuwa na idadi gani ya bidhaa kwa kwa mfano tunaweza tukasema ulikuwa na lula um, zilikuja kwa box so unaweza ukasema nilikuwa narura labda au tuache hivyo pieces ili uweze kuelewa vizuri so unaweza ukasema nilikuwa na shiti au nilikuwa na lula ishirini so ukiandika ishirini hiyo ni opening stock au opening value ya lula ambazo ulikuwa nazo kwenye stock input ni zile ambazo umefanya manunuzi kwa mwezi mzima uh, ulikuwa umenunua uh, ah, lula ngapi so kwa, kwa mfano kama ukununua lula kinachofuata hapa ni total inventory so total inventory ya lula zako zote kwa mwezi mzima itakuwa ni ishirini lakini kama ulinunua lula na ukaingiza kwenye stoku basi unaweza ukasema labda nileta lula thelathini so uta enter kwa, kwa maana hiyo opening zilikuwa lula ishirini input lula 30 kwa ujumla mwezi mzima ulikuwa na lula hamsini baada ya hapo tunakuja kwenye output tutaacha hichi kipengele kwa sababu output ni sehemu ya mauzo zile ambazo zimetoka sasa kwenda kumuuzia mteja so ukija hapa hapa ni remaining zilizobaki kwa kwa mfano kwenye kwenye sales kama ume, mwezi mzima umeuza lula kumi maana yake ni kwamba zitakazobaki ni lula 40 kwa hiyo vile vile kama uli, uliuza lula 40 inamaanisha kwenye stock yako unategemea zibaki lula kumi yes zibaki lula kumi so kipengele kingine cha buying price sasa hapa ni bei ambayo wewe umetumia kununua hizo bidhaa lakini kipengele kinachofuata ni, ni bei ya kuuzia selling price kwa, kwa maana hiyo tunaweza tukasema kwamba uh, wo ulinunua lula kwa pieces lula moja labda ulinunua shilingi mia tatu yes mfano mia tatu half selling price unaweka hapo labda lula moja mi nauza elfu moja mia tano au labda elfu mbili yes kwa hiyo mwisho wa siku uh, utakuja kujua uh, stoku uliokuwa nayo au uh, selling price ni lula kadhaa kwa mwisho wa siku huku utakuja kukuta uh, kitu kinaitwa opening stock value kwa maana ya value yote ya stock wakati inafungua ilikuwa ngapi kwa hizi zote ambazo umefanya lakini huku kuna input input value hela ulioingiza ilikuwa ni bei gari kwa hiyo kwa mfano stock yote uliokuwa nayo ilikuwa na value elfu sita ulio input ni value elfu tisa so total sales kama utauza lula zote ulizokuwa nazo itakuwa sawa sana shilingi elfu themanini lakini cost of sale kwa maana, uh, of sales kwa maana ya gharama ambazo umetumia kwenye ile rula uh, kuinunua mpaka kuifikisha dukani labda ni elfu kumi na mbili kwa hiyo gross profit kwa maana ile faida ambayo umepata ni shilingi elfu sitini na nane kwa hiyo ni shiti ambayo by the way imerahisisha sana wewe unaweza tu kuandika tu namba zako na unapata value ya kile ambacho unanunua so labda tuangalie kwa huku mbele zaidi shiti hii inavyoweza ku, kupa faida zingine yeah, so mwisho wa siku utajua kwamba umefunga na mzigo wenye thamani ya shilingi ngapi kwa maana bei ya kununulia lakini pia uh, closing kwa specific item ilikuwa ina value gani kwao ni very simple lakini unaweza ukamanage weekly kwa maana kwamba kuna uwezekano wakati mwingine haununui mzigo kwa mwezi unanunua mzigo kila wiki kwao unaweza ukasema kwamba badala ya kuwa naingiza kila naponunua mzigo mimi nitaingiza mzigo kwa wiki kwao wiki ya kwanza naweza nikasema ninunua item kadhaa kwao utakuwa unaandika hapa kwao labda wiki ya kwanza lula labda ninunua lula kumi kwa hiyo itakuwa inajumlisha huku lula ambazo ulinunua kwa mwezi mzima kwa hiyo huku tutaweka zero kwa sababu hizi ni namba ambazo ni mimi niliweka ili uh, kufanya tu kama sampuli yes kwa mwisho wa siku utakuja kugundua kwamba uliingiza lola kumi kwao kile ambacho kitaonekana upande huku uh, kwenye input ndicho ambacho kitaonekana kwenye toto value kule kwao unaweza ukaingiza kwa wiki mwisho wa mwezi unakuja unajaza hii shiti ili kujua kwamba nimeanza mwezi nikiwa na stoku ya bidhaa kadhaa na sahizi nafunga mwezi nikiwa na stoko ya kadhaa na ina value gani na nimeuza kiasi gani na nimepata faida shingapi kwa kutumia tu hii shiti moja na uzuri ni kwamba ukishuka huku chini hii ya, hii shiti inakuwa inajumlisha na kukupa value ya kile chote ambacho unakuwa unapata yes so huku ndo sehemu ya, ya toto ya mauzo kwao kila kitu ambacho unakuwa unauza kinakuja kuleta value zake huku chini kwao utakapojumlisha kwa item zako zote kama ni item hamsini item mia item, item ngapi utakuja kupata total value yake huku chini kwa hiyo inakuwa very simple wewe ni kuklik tu na kuandika namba unaondoka Uh, lakini hapa chini pia nimekuwekea expenditure ambazo unazokuwa unafanya kwa labda um, umeletewa mzigo umefanya nini pia unaweza ukaziandika hapa chini na mwisho wa siku ikakalkuletia matumizi yako ya mwezi mzima ni bei gani so ni sheet ambayo ni very simple link iko katika description hapo unaweza ukajaribu nawe download hiyo sheet na ukajaribu kwa ajili ya biashara yako kuona namna gani ambavyo unaweza ukamanage stock uh, ya item zako ambazo unauza so in case sasa kwa sababu hapa mi nimetengeneza ya oktoba novemba pamoja na disemba hiyo ni miezi mitatu unaweza ukajiuliza kwamba je nimeshafika januari nafanyeje sasa ili kupata ya mwezi januari unachotakiwa kufanya uta right click kwenye mwezi husika kwa mfano hapa chini kwenye disemba uta right click alafu right click utasema move or copy kwa ukiklik hapa move or copy utaona neno create copy kwa utasema nachotaka kufanya nitatoa copy ya neno au mwezi disemba alafu utasema create a copy kisha utasema okay. Kwa hiyo ukiklik hivyo tayari utatengeneza kopi nyingine ya mwezi Disemba. Kwa hiyo utachofanya utarudisha hii nyuma hii ambayo ni Disemba afu ina namba mbili na maisha ndo kopi yako ambayo umetengeneza. Kwa hiyo uta right click afu utasema rename. Kwa hiyo hii utaandika Januari. Januari mwaka gani? 2023 so yes februari machi aprili pamoja na miezi mingine unaanza ukafanya hivyo hivyo na ukaweza kutengeneza shiti yako ambao ni very simple by the way acha maoni yako kama kuna swali lolote ambalo unahisi unahitaji kuelewa zaidi kuhusiana na hii shiti lakini kuhusiana na somo kiujumla leo nilitaka tu tushee kuhusiana na hii shiti na niwape mashabiki zangu kama zawadi kwa wale ambao mnafanya biashara ili kuweza kujua so uh, ukiunganisha uh, hizi shiti mbili kwa maana ile shiti ya awali ambayo uh, nimeeleza namna gani ambavyo unaweza ukamanage income pamoja na expenditure hii ambayo unaweza ukamanage stock kama unauza item moja moja basi inaweza ikawa rahisi zaidi kumanage biashara yako badala ya kutumia gharama kubwa ya kuwa na mfumo ambao wakati mwingine kwa biashara nyingi ambazo zinaanza inaweza ikawa ni ngumu kuafodi hiyo pesa lakini unaweza ukapunguza gharama kwa namna hiyo hata kama na biashara kubwa na ukamanage biashara vizuri kabisa bila kupoteza hata item moja kwenye duka lako ko naamini utajifunza so acha maoni sehemu ya comment, lakini share na mtu yoyote yule ambao unaamini anahitaji kupata shiti au kujifunza zaidi kupitia channel hii. Sina la ziada, naitwa Joel. See you next time.